Hello! Naghanap ka ba ng opportunity to earn online? Or sawa ka na sa trabaho mo at gusto mo na lang sana mag negotiate pero hindi mo alam kung saan ka mag-start at paano? Well, good news! Meron ako ipapakita sa iyo na nakatulong sa akin para maka-earn ako online na hindi masyadong lumalabas ng bahay at hindi masyadong nag-effort at work for it. Automated ito at willing ako na ipakita to sa iyo. Just click the link below. Ipapakita ko sa iyo, explain ko sa iyo lahat ng paano. See you there! Hi, uh, ako si Coach Jerry, uh, dating salesman at ngayon ay nakakuha na ng project ko dito sa Masterclass. Alright. Hi, my name is Adan Macapasya, dating OFW for 16 years and this is my first tech after one and a half months. kita. Ito na yung first check ko ngayong araw na to. Ayan, sobrang saya ko. Hello! Congratulations sa new member na nagabi ng ating uh, negosyo. In short ka na, may negosyo ka pa. po, magandang buhay sa lahat. So, ayun, nakapag-encash na ako. Nakuha ko ng ko na this is a net, ha? Ah. net income. So, ayun po, sa mga hindi pa nag-start dyan, so I'd suggest, strongly suggest, ngayong pandemic, um, umpisa nyo naman negosyo, lalo-lalo na automated. See you! Thank you.